Kwa jina naitwa Faraji Rashid Seif, ni mwenyeji wa Nanganga. Mimi nina hoja, hoja yangu sio yangu mimi peke yangu, ni ya wananchi wa Nanganga. Nashukuru kwanza katika ujio wa katibu mkuu chama cha kafu mimi hilo nimeshukuru sana, na ningeomba kwamba hoja hii akaifanyie kazi, kwa sababu hii hoja inaonekana kama ni ya kitaifa. Hoja yangu mimi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, hapa kuna barabara ambaye imewekwa mchepuko pale. Nafikiri ulivyoangalia upande huu umeona barabara, barabara hii inatoka hapa inakwenda Ruangwa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini cha ajabu barabara hii hakuna hata mwananchi mmoja ambaye amelipwa haki zake. Tumefanyiwa tathmini mwaka 2014 enzi ya Kikwete. Sasa leo wanapokuja kuanza ujenzi, tumebomolewa majumba, tumetoa malalamiko yetu kwenye vyombo vya habari TBC kumlalamikia mama, akatumwa waziri wa ujenzi kuja hapa na yeye tukamtolea malalamiko, akaahidi kwamba bwana, tutakuja baada ya miezi mitatu lakini cha ajabu mpaka leo hivi barabara inatarajia kumalizika. Watu tumebomolewa majumba, wengine vilema, wengine wamekufa kwa BP baada ya kubomolewa nyumba yake. Hakuna malipo ambayo yamefanyika, na hapo hapo tena, hii ni wilaya Masasi. Hapo hapo tena kuna barabara ya kutoka Mtwara kupitia Tandaimba mpaka Newala mpaka Masasi, wameshalipwa wenzetu, ni ya juzi tu. Sasa hili nilikuwa natoa malalamiko kwako ili ujaribu kutusaidia hili swala linakuwa kuwaje? Watu sisi tu, haki zetu kwa nini tunanyimwa? Ili ukatuombee kwa mama, atueleze sababu zinazofanya wananchi sisi tunyimwe haki zetu, tunabomolewa manyumba. Maana yake nini? Ni hilo tu, Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mzee Faraji anazungumzia barabara inayotoka Nanganga kwenda Ruangwa. Ujenzi wa barabara una gharimu maisha ya watu, majumba yanavunjwa, mashamba yanachukuliwa, mimea inakwenda <clears throat> lakini katika nchi ambayo ina haki huwezi ukamwondoa mtu kabla hujamweka mahali. Kwa hapo unapovunjwa nyumba kwa kujenga barabara, sawa, nyumba ni yako, barabara ni ya umma, lakini serikali inatakiwa ifidie. Sasa kama ni barabara hii tu inavyoonekana haikufidiwa kwa kweli haya ni maajabu, kwa sababu barua hii inakwenda kwa waziri mkuu, na huku kulitoka kabisa kusiwe na kero. Kama kuna kero nyingine za figisu figisu kuwe mahali kwingine, sio huku. Sasa hai inashangaza. Mzee Faraji, ulipokuwa naongea na ulikuwa unaongea ukiamini kwamba unaongea ndiyo yenyewe sisi tulikuwa tunachukua video. Video hii si kwamba huyu anatembea tu, kesho taarifa yako hii itakuwa itakuwekwa ulimwengu mzima, itakuwekwa ulimwengu na system inafanya kazi, wanaangalia hizi kwamba barabara kutoka Nanganga mpaka Ruangwa watu wengine wamekufa wengine wamebaki vilema, wengine presha mpaka leo haijashuka. Hakuna mwananchi ambaye amelipwa. Sasa kweli huu ni unyonge, haya ni madhila, huu ni uonevu mkubwa, hasa ukizingatia kama alivyosema kwamba kuna barabara nyingine watu wamelipwa